현재 고려인 마을에서 전해드리는 FM 93.5MHz GBS 고려방송을 듣고 계십니다. Вы слушаете радио GBS Корёпансон на волне FM 93,5 МГц, которая находится в деревне этнических корейцев.